地パルスを送るいたすらに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 自らを時の神と称していると聞く時の神大タリオン自分のことを神様だなんて一体どんなやつなんだろう、うん、それよりグラディオングッドニュースだよ管理局で開発中だったマジカルワクチンが明日完成するんだデリトロスを撃退するワクチンよ前に一度デリトロスに壊されたけど その時のものより何倍もパワーアップしているんだってマジカルワクチンで大体サイトの子供たちも全員救出できるぴょカイトが帰ってくるカイトがケント君大タリオンがどんなやつだろうとマジカルワクチンがあれば無敵だよなグラディオン そうだな時の支配者ダイタリオン西暦2100年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 コスモエリアでの戦いに勝利したケントとグラディオンはドラグオンとそのウェブダイバー浅田直樹をデリトロスの呪縛から解き放ったマジカルゲートの存亡をかけた戦いが激しさを増す中最強のマスターウェブライトがついに動き出した 2時50分現在マジカルワクチン作業状況は達成率75%予定より遅れが目立つな私は倉地君のサポートに回るあと頼むぞはいみんなあと一息だ頑張ってくれ主任少しはお休みになった方がいや倉地君こそこの1週間ほとんど寝てないんじゃないのか 私は平気です弟のショーのことを考えると1分でも1秒でも早くワクチンを完成させたくて私も同じだよ明日はカイトと会えるそう思うと休んでなんかいられなくてねコーヒー入れてきます恋のありがとう 壊れちゃっててさやっぱりあどうしたの実は俺たちも今来たところなんだじゃあ健く君のうちも何の話時計だよ時計俺んちも葵ちゃんちも今朝起きたら家中の時計がぶっ壊れてたんだよええー、今のところマジカルゲートに異常はないぴょこ念のためウェブナイトたちに各エリアをパトロールさせるぴょこ頼んだぜ 俺たちは管理局だあグリビオンシャークオンフェニックオン発信ぴええあちこちで時計が壊れる事件が起きたってことは聞いているわでも今のところこの管理局は異常ないわよよかった すでにマジカルワクチンのプログラムは90%以上出来上がっているの予定通り行けばタイムエリアへのワクチンの注入はああ失礼クレスさんいいえだいぶお疲れのようですねいやここんとこ徹夜続きだったもんですいませんじゃああとひとんばり頑張りましょうさあアリス川博士と結城主任は開発室よ 行きましょうこちらグリフィオンスカイエリア現在のところ異常なし了解ぴょこそのままパトロールを続けてほしいぴょこぴょこあらぴょこあれはな、なんだお なんだ勇気君これは分かりませんこんな現象は何だったんだ今のなんか空気が重くなったわコンピュータルームは たちはどこへ行ったのはいそんなシュレクラチちゃんまさかここにいる子供たちはおお イタリオンこちらフェニクオン現在未確認物体の襲撃を受けフェニクオンこののまだまだなちゃそりゃそりゃさあまだまだ来たね父さん父さんワクチンは完成したのまだまだ父さんうるいなこのゲームが終わったらちゃんと完成させるようんやるよやるよこの おじいちゃんたらいつもは勉強勉強って私にうるさいくせにたくしょうがねえなカロンからだケント大変ぴょこよグリフィオンもシャーコンもフェニコンもやられて 外大陸は私たちにとって全く未知の敵だケント十分に注意するんだ未知の敵ケントコスモエリアで未確認物体を見つけたぴょこ分かった エリアだケント ほら待ちやがれ頼むから作業に戻ってくれよ <laughs> おやつちょうだいおやつおやつ、う <laughs> うるさいおやつは仕事の後 <laughs> 泣きたいのはこっちだよ ゲームが終わったんなら早くワクチンを完成させてちょうだい葵もう一回だけそうだもう一回勝負だダメシュンおじいちゃんもおじさんもいい加減にして遊んでる暇なんかないのマジカルゲートにはまだたくさんの子供が囚われたままなのよワクチンさえあればマジカルゲートを解放できるテリトロスを倒せるのよ武器選択グランバルマ 消えた早い私の限界スピードはるかに上回っているあっ <laughs> の地名はデリトロチからマジカルゲートを奪還し囚われた子供たちを救出することだデリトロチ地諸君協力してマジカルワクチンを完成させよう遊ぶのはその後だうんへえ気がついたかクラチ君眠ってる場合じゃないぞ一刻も早くワクチンを完成させるんだ <laughs> なんだこの光え <laughs> クチンはまだ 全 OK こちらはいつでも発射できます翔さんのお姉さんマジカルワクチンはプログラム入力9596979899 100%! マジカルワクチン完成よ 頂点頂点目標タイムエリア目標タイムエリア照準 OK でちゅあっちゃ5秒前432 1ワクチンマジカルゲートへ侵入タイムエリアへ向かいまちゅよっしゃ あれは 止まったぞケントよーしグラン おろおい主任倉地君よかったやれやれひどい目にあったよ ここれはあ復活した 大体よ我は時の神奴が本当の大タリオン のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く 眠れる戦士ワイバリオンワイバリオンさえいればグラディオンは最強のビクトリーモードになれるダイタリオンを倒すためマジカルゲートを取り戻すためお前の力を貸してくれ俺たちと一緒に戦おうワイバリオン次回「電脳冒険記ウェブダイバー光の翼ビクトリーグラディオンにプラス A」